साथ हम लोग और यहाँ पे ये डे टू डे है और ये फिर मेरा दोस्त साथ में और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सुपर मार्केट है ये साइड में और आगे देखिए फिर ये साइड में हमारा अंसारी मॉल है सारा सेंटर और सारा सेंटर के आगे यहाँ पे एक नया नेस्तो ओपन हुआ है उसका भी मैं थोड़ा दिखेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाएगा और आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को है चलो आगे की सीन दिखाऊंगा थोड़ा आप लोगों को आगे कैसे कैसे देखने को मिलेगा आप लोगों को तो दोस्तों ये है नेस्टो यहाँ पे ये नेस्टो मार्केट है और ये हम निकले अभी दुबई के लिए और अभी यहाँ पे बज रहे हैं आठ आठ बज के और रात का व्यू है बहुत ही सुंदर काफ़ी मज़ेदार व्यू और यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ी है और यहाँ पे एक मस्जिद ये है मस्जिद और काफ़ी सुंदर लाइटिंग यहाँ पे और ये देखिए हम लोग अभी जाएंगे मेट्रो स्टेशन और अभी हम सारा सेंटर से जस्ट निकले हुए तो हम लोग निकलेंगे सुंदर व्यू हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे तो आप देखिए और यहाँ पे देखो कितना ट्रैफिक है पूरे यहाँ गाड़ी है और ये साइड में पूरा गाड़ी गाड़ी तो ये अलनादा टू है और अलनादा टू आप यहाँ पे ये बोर्ड है इसमें देख सकते हैं अनादा टू में हम लोग जा रहे हुए और यहाँ पे छोटे छोटे सुपर मार्केट है देखिए ये भी मार्केट है और वो वाला वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और फिर हम लोग चले एयरपोर्ट की तरफ तो यहाँ पे भी छोटे छोटे शॉप हैं काफ़ी सुंदर है तो यहाँ पे फिर फर्स्ट स्टॉप आ गया फिर हम यहाँ पे रुकेंगे और फिर आगे चलते तो ये नाइट का आठ बजे का व्यू है काफ़ी सुंदर व्यू है तो आप लोगों को और आगे दिखाऊंगा मैं तो चलते चलते बने और लाइटिंग ज़बरदस्त है आप देख सकते हैं यही से यहाँ से और ये रहे यहाँ का अल्लादा वन अभी अल्लादा वन आ गया और यहाँ से आप लोग बीच के लिए जा सकते हैं यहाँ से ये जो ये साइड में रोड जा रही है ये हमारा अलकान बीच और वो साइड में आप लोग जा सकते हैं और स्टेट जाओगे तो आप लोग को दुबई एयरपोर्ट और आगे और चीज़ मिलेगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा बाकी तक और अभी तो सिग्नल देख रहे होंगे आगे तो रेड सिग्नल है तो सिग्नल क्लास आएगा तो फिर आगे चलते हैं कितने सुंदर व्यू है देखिए आप लोग कितना सुंदर व्यू है और गाड़िया स्पीड से जा रही हैं और तो काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी अरे खुल जा भाई खुल जा तो गाड़ी का नंबर एफ ट्वेंटी काफ़ी सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है आप लोगों को और तो काफ़ी अच्छा लगता है नाइट के व्यू में काफ़ी सुंदर है और अभी हल्की फुल्की गर्मी चल रही है और गर्मी भी अच्छे है बहुत ही सुंदर तो अभी ओपन हो गया सिग्नल ओपन हो गया तो चलते हैं फिर आगे और ऐसा नज़ारा है कहाँ देखने को मिलेगा भाई आप लोगों को चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो कि मेरी पहली वीडियो आप लोग तक ज़रूर पहुँचेगी तो यहाँ पे भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं और अभी यहाँ पे भी लुल्लू है लुल्लू मार्केट एक छोटा सा और साइड में हम्म, तो चले चली पर हवा चली चली चली छोरा हवा चली चली चली ये हम लोग दुबई के लिए जा रहे हैं और वो साइड से दुबई से शारजा के लिए आ रहे हैं गाड़ियाँ और ये है स्टेडियम जहाँ पे यहाँ पे मैच होते हैं बोले अब मतलब धीरे धीरे लाइट अभी तो नहीं है मैच वहाँ पे लेकिन आप देख सकते हैं ये देखो पूरा स्टेडियम का बड़े बड़े खम्भे हैं अभी गाड़ी आ गया आगे से लेकिन ये दिख रहे हो वो आपको ये बड़े बड़े जो रेड रेड लाइट दिख रहे हैं तो वहाँ पे ये लाइटिंग है यहाँ की अंदर की स्टेडियम की थोड़ा ये रहा स्टेडियम का नज़ारा देख सकते हैं आप स्टेडियम ये वाला इसको बोलते हैं स्टेडियम और यहाँ पे स्टेडियम क्या ये रहा मेट्रो स्टेशन तो यहाँ पे ये लुल्लो हैपर मार्केट भी है ये रहा लुल्लो हैपर मार्केट ये है ऊपर मेट्रो लाइन अभी मेट्रो लाइन पे तो कोई भी मेट्रो नहीं है तो गाइस हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन में और हम मेट्रो स्टेशन आ गए तो अभी मेट्रो में बैठेंगे और फिर चलते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं तो आगे की वीडियो में आप लोगों को आगे तक ज़रूर दिखाऊंगा और ये रहा यहाँ पे मेट्रो स्टेशन जहाँ पे ये ग्रीन लाइट है वहाँ पे है मेट्रो स्टेशन स्टेडियम वाला स्टेडियम वाला ये स्टेडियम मेट्रो स्टेशन और यहाँ पे ये बगल में है हाइपर मार्केट में लूँ तो यहाँ से देखते हैं ये है लुलू हाइपर मार्केट और ये आया हमारा तो चलो फिर आगे